Спасибо вам большое за все. Эм, простите, у меня два вопроса. Мой вопрос и вопрос моего жениха. Эм, мой вопрос, э, <clears throat> что мне делать, э, я боюсь гордыни. Э, что? Я... Гордыни боюсь, гордости. Э, просто так получается, ну, я занимаюсь духовной практикой, мне как бы это легко очень дается, мне многие знания легко даются. Санскрит, как будто я уже, ну, мне сносняться, как будто я на санскрите говорила. То есть мне ну, слишком все легко, и как бы из-за этого автоматически у меня получается, как будто я, ну, чувствую себя чуть выше других, и я боюсь, знаете, ну, как бы, что из этого у меня сильная гордость разовьется, и вот это пострадает мое духовное... Обязательно дух. разовьется, обязательно. Что мне делать? Ничего, дальше заниматься. Я боюсь, что тогда пострадает моя духовная практика. Пострадает. Это не проблема, не волнуйтесь. Я тоже вот сейчас сижу, горжусь перед вами, делаю умный вид. Ничего, все нормально, все. Господь все, всех рихтует. Чего вы боитесь? Он вас накажет, и вы перестанете быть гордой. Чего бояться? Или вы боитесь жить? Жить боитесь? Не хотите, чтобы Нет. вас наказывали? Ну, Я это, хороший. это ничего не меняет. Ничего не меняет, поэтому надо жить дальше, ничто не сделаешь. Мы будем жить, делать, совершать ошибки, получать по голове за них и дальше жить. Не надо бояться жить. Спасибо, хорошо. Я приняла. А, вопрос от Антона. Он, ну, как бы, я уверена, что вы почувствуете через связь, через память. Да, вы так уверены, да, уже? То есть да. Все. Без проблем, да? Без проблем. Я все могу, да? Конечно. <laughs> Все это по милости. опасно так думать. Все, я... все по милости. Нет, просто я знаю, что просто через вас, ну, вы инструмент. Господь ответит. Спрашивайте. Э, он не знает, чем заниматься. Он хочет чем-то заниматься, очень удаленный человек во всем, но чем конкретно ему и заниматься сейчас по жизни вообще? Ему надо по жизни заниматься. <laughs> Нужно не думать, а заниматься. Просто идти делать что-то для людей. Придет время, он узнает. Проблема в том, что он не хочет вообще заниматься ничем. Он хочет думать, заниматься им или не заниматься, <laughs> ходить рассуждать. А надо делать. Надо идти что-то делать. Мужчина развивается, когда он что-то делает. Неважно что, не имеет значения. Я помню, что когда я развивался в молодости, я работал сторожем, дворником, медсестрой или медбратом, там, я не знаю. Я работал всем, где я мог бы быть полезен. И постепенно я нашел себя со временем. Я понял. Спасибо вам большое. Нужно вот так. Мужчина, если он думает, чем заниматься, он никогда не найдет. Ему надо делать что-то. Мужчины разум занима... развивается в деятельности. Мужчины разум развивается в деятельности. Когда мужчина ленится, ничего не делает, думает слишком много, он становится больным и несчастным. Чем больше он занят, тем он счастливее. Ну, то есть это не важно чем, даже если не это... Не важно вообще, не важно чем. А если не по Не по, не по природе, работать? да, невозможно сразу по природе начать заниматься чем-то, невозможно. Человек должен искать. Мужчина ищет себя, он ищет, что-то делает, потом меняет, опять что-то делает постепенно находит себя. Нужно это делать просто. Если он ничего не делает и думает, чем мне заняться, то он просто зря тратит время. Я, я могу ему как-то помочь? Ну, женщина как помогает? Она мучает, капризничает, вот. Говорит, что ты дома сидишь целыми днями, иди работать. Она помогает тем, что мучит. А как еще помочь? Если вы будете его любить, он еще больше расслабится. Не знаю, как вы ему поможете. <laughs> Быть сильным. Женщина помогает быть сильным, когда мучает мужчину. Так что вы не волнуйтесь, вы обязательно ему поможете. Даже если вы не хотите, вы все равно будете ему помогать. Потому что женщина, если рядом, она не может мужчину не мучить. Она даже не заснет спокойно, <laughs> если не помучает чуть-чуть хотя бы. <laughs> Поэтому он крепнуть будет рядом с вами однозначно.